Hello good morning all of you last day हमने एमेलमेशन ऑफ द कंपनी के संबंध में जो बेसिक हमारा था थोटिकल पोर्शन वो हमने डिस्कस कर लिया था today we were going to discuss about the accounting system in the books of transfer company और general entry in the books of transfer transfer company before starting the next lesson or next point please like my channel subscribe my channel and in the last press the bell icon of my channel so that you can take update video on my channel if you have any query please write in the comment box चलो तो दोस्तों आज डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों में अकाउंटिंग सिस्टम हमारा क्या रहेगा जब हम अमेजमेशन करते हैं मर्जर करते हैं या किसी कंपनी का एक्विजेशन किया जाता है सबसे पहले तो किसी भी तरीके से जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था जो पांच कंडीशन हमारी होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है उनके बेस पे हम ये देखेंगे कि हमारा मर्जर की नेचर का है या एक्विजेशन की नेचर का है जो अमेजमेशन है वो हमारा मर्जर की नेचर का है या एक तरीके से ऑब्जॉर्वेशन की नेचर का है परचेज की नेचर का है हालांकि इस चीज़ का ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी हमें ये देखने के लिए कि संपत्तियां सारी ली गई हैं या फिर दायित्व सारे लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं ट्रेड लाइबिलिटीज़ ली गई हैं या बिजनेस लाइबिलिटीज़ ली गई हैं टोटल एसेट ली गई हैं या सिर्फ एसेट ली गई है या टोटल बिजनेस परचेज किया गया है तो किस तरीके की हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो करना है जैसा कि हमें विदित है हम पहले से जानते हैं कि ट्रांसफर कंपनी जब हम कोई भी अमेजमेशन की स्थिति होती है तो सारे की सारी संपत्तियां हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांसफर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है और नई कंपनी जो वो क्रिएट होती है तो उस स्थिति में ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों में जितनी भी संपत्तियां दिखाई गई हैं जितने भी लाइबिलिटीज दिखाई गई हैं उनको हमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में कि किस मूल्य के ऊपर उनको दोबारा से रियलाइज किया जा रहा है दोबारा से उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है ठीक है एक होता है रिवेल्युएशन और दूसरा हमारा होता है रियलाइजेशन अकाउंट तो रिलाइजेशन अकाउंट में हम ये मान के चलते हैं ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा किस मूल्य के ऊपर उन संपत्तियों को लिया गया है वो मूल्य हमें यहाँ पे कंसिडर करना है उस मूल्य उस मूल्य के ऊपर हमें कंसिडर करना है नॉर्मली जब रिलाइजेशन अकाउंट में वो संपत्तियां ट्रांसफर की जाएंगी फेस वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर की जाएंगी जब परचेज कंसिडरेशन की बारी आती है तो उस टाइम पे हम उनका जो मूल्य ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा पे किया जाता है वो कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले पहली कंडीशन ये देता है कि all assets which are taken over by the transferee company are transfer to the realization account and at their book value जैसा कि आपको बताया गया कि जितनी भी संपत्तियां ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जा रही है जो संपत्तियां नहीं ली गई हैं उनको छोड़ दिया जाएगा जो संपत्तियां ट्रांसफर ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों में से ट्रांसफरी कंपनी ले रही है केवल और केवल उन्हीं संपत्तियों को हम ट्रांसफर करेंगे और बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर करेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर की जाएंगी किसी भी संपत्ति के संबंध में कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया गया है एज लाइक डेफ्रिसिएशन के लिए प्रोविजन हो सकता है बैड डेट्स के लिए प्रोविजन हो सकता है किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन है उसको हम करंट लाइबिलिटीज मानते हुए लाइबिलिटीज के साथ ट्रांसफर करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट संपत्तियां जो होंगी वो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर की जाएंगी उनके संबंध में जो भी प्रोविजन होंगे वो सारे के सारे हमें लाइबिलिटीज के साथ एज ए करंट लाइबिलिटीज उनको हमें ट्रांसफर करना है रिलाइजेशन अकाउंट इसके लिए जनरल एंट्री हमारी रहेगी realization account debit to sundry assets realization के डेबिट साइड में क्योंकि एसेस का डेबिट बैलेंस होता है जब इनको ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट हो जाएगा और रिलाइजेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे जो जो संपत्तियां ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली गई हैं अब इसके संबंध में एसेट्स के संबंध में कुछ चीज़ें नोटिफाई करने लायक हैं नोटिस करने के लायक हैं सबसे पहली कंडीशन ये देता है कि अगर if the transferring company does not take over cash and bank balance good morning sir दोबारा cash balance hello hello Naveen hello hello Naveen yes sir आवाज आ रही है क्या आवाज आ रही है अब आ रही है सर बहुत देर से आपकी आवाज नहीं आई बेटा बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम थी तो थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है बीच में कॉल आ गई थी किसी की नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि fraction assets like share issue expenses commission on issue of share and debenture ETC are not to be transfer in the realization account these are directly transfer in the equity share holder account किसी भी तरह की कोई भी फिफ्टी एस एसेस्ट है किसी भी तरह की कोई भी फिफ्टी एसेस्ट है काल्पनिक संपत्ति है जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं या discount on issue of share है discount on issue of debenture है जो बैलेंस शीट में हमारी एसेस साइड में अदर करंट एसेट के अंतर्गत दिखाई हुई होती हैं उन सभी संपत्तियों को हम रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे उनको सीधा शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जिस तरीके से एक्यूमलेटेड प्रॉफिट के ऊपर शेयर होल्डर का हिस्सा होता है शेयर होल्डर का अधिकार होता है शेयर होल्डर के खाते में उस चीज को ट्रांसफर किया जाता है सेम उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉस जितने भी हैं फिक्टियस एसेट्स जितने भी हैं वो सारे की सारी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर की जाएंगे इसके अलावा गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट्स अगर किसी तरह की हैं प्रीपेड एक्सपेंसिस है ट्रेडमार्क है पेटेंट्स है कॉपी है इस तरह की कोई भी संपत्ति अगर दी हुई है तो उनको बैलेंस शीट में जो मूल्य दिखाया गया है उसी मूल्य के ऊपर हम रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पॉइंट समझ रहे हो जो भी हमारी गुडविल वगैरह या अन्य किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति है काल जैसे ट्रेडमार्क हो गया या फिर हमारी कॉपीराइट हो गई या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए इनको पुस्तक मूल्य के ऊपर करंट एसेट मानते हुए या स्थायी संपत्ति मानते हुए क्योंकि ये हमारी संपत्तियां मानी जाती हैं और इनको संपत्तियां मानते हुए हम क्या करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके बाद आता है किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट के संबंध में कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया जाता है हमारा डिवेंचर के संबंध में सॉरी डेप्रिसिएशन के संबंध में कोई प्रोविजन हो सकता है प्री या फिर हमारा बेड डेट्स के संबंध में कोई प्रोविजन हो सकता है किसी भी तरह का कोई भी संपत्ति के संबंध में कोई प्रोविजन दिया गया है उसको करंट लाइबिलिटीज मानते हुए हम लाइबिलिटीज के साथ रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे संपत्तियों के मूल्य में से घटा के उसको कभी भी नहीं दिखाओगे नेक्स्ट पॉइंट मेजर पॉइंट हमारा आता है लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए नॉर्मली लाइबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है लेकिन जब इनको रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा सभी लाइबिलिटीज को डेबिट कर दिया जाएगा अब यहाँ पे सभी मैंने इसलिए बोला है कि अगर सभी लाइबिलिटीज ली गई हैं तो अदरवाइज ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा जो जो लाइबिलिटीज ली गई हैं जो जो दायित्व तो लिए गए हैं उनको रिलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे लाइबिलिटीज को डेबिट कर देंगे और रिलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा जनरल एंट्री हमारी रहेगी liabilities account debit provision account debit किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन है वो साथ में हमें क्रेडिट यहाँ पे डेबिट करना है provision account debit to liability sorry realization account किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन हो वो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है सेम चीजें हमें यहाँ भी ध्यान रखनी है लाइब्रेरीज के संबंध में change purchase consideration for the amalgamation mean the aggregate of the share and other security issued and the payment made in the form of cash paid by the transferring company to the share holder of the transfer company the outside liabilities including debenture shall be presume to have been taken over and then discharge by the transferring company ये कहता है कि जो हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है परचेज कंसिडरेशन होता है वो हमारा एसेस्ट और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं कि जितनी भी शेयर कैपिटल इशू की गई है वो शेयर कैपिटल किसी भी तरह के कैश में उनको भुगतान किया गया है वो कैश में भुगतान शेयर होल्डर को किसी भी तरह का रिजर्व अगर है तो रिजर्व में उनका हिस्सा ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शेयर होल्डर का पार्ट होती हैं शेयर कैपिटल का हिस्सा होती हैं और इनको हम परचेज कंसिडरेशन के रूप में भी कंसिडर करते हैं तो इनमें कहीं भी हमारा डिवेंचर शामिल नहीं है हमें ये कंसिडर करके चलना है कि इनमें कहीं भी डिवेंचर शामिल नहीं है तो लाइबिलिटीज में अगर बैलेंस शीट में हमारे डिवेंचर दे रखे हैं तो हमें उनको ट्रांसफर करना ही करना है रिलाइजेशन अकाउंट में डिवेंचर जो होंगे वो ट्रांसफर किए जाएंगे और उसके बाद उनकी पेमेंट जो होगी वो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा की जाएगी उसके बाद कहता है as such it is immaterial whether the purchase consideration is calculated by the net assets method or net payment method किसी भी मेथड से हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करें चाहे नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करें चाहे नेट एसेस मेथड से कैलकुलेट करें डिवेंचर और आउटसाइडर लाइबिलिटी जो होंगी वो हमें रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी ही करनी है डिवेंचर और आउटसाइडर लाइबिलिटीज हमें रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी ही करनी है ठीक है then the transferee company for the payment transferee company जो होगी उसके बाद उसकी पेमेंटें दिखाएगी उसके बाद आता है accumulated profit like general reserve किसी भी तरह का कोई भी एक्यूमलेटेड प्रॉफिट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्यूमलेटेड प्रॉफिट के ऊपर हमारा किसका अधिकार होता है इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे किसी भी तरह का कोई भी एक्यूमलेटेड प्रॉफिट है किसी भी तरह का कोई भी एक्यूमलेटेड लॉस है दोनों ही चीजें शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर की जाएंगी ड्यू की जाएंगी तो इसके लिए चाहे वो हमारा जनरल रिजर्व है चाहे हमारा वर्कमैन कैपेशन फंड है चाहे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है चाहे कैपिटल रिजर्व है या अन्य किसी तरह का कोई भी सरप्लस है वो सारे का सारा रिलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफर नहीं करना है हमें उनको शेयर होल्डर के खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है if any fund denote liabilities it should be transfer to the realization account किसी भी तरह का कोई भी फंड है जो किसी लाइबिलिटीज को डिनोट करता है लाइबिलिटीज को दर्शाता है किसी भी तरह का कोई भी फंड है जो किसी लाइबिलिटीज को दर्शाता है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे अगर कोई फंड ऐसा है जो पार्शियली किसी लाइबिलिटीज को डिनोट करता है और पार्शियली जो है वो एक तरीके से रिजर्व का हिस्सा है तो उस कंडीशन में जितना हिस्सा उसको लाइबिलिटीज का डिनोट करता है वो तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जितना हिस्सा उसका रिजर्व के रूप में कंसिडर होता है रिजर्व के रूप में माना जाता है वो हमारा सीधा शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा सीधे का सीधा उसको शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे मान लीजिए पचास हजार रुपए का कोई फंड हमने बनाया था उसमें से दस हजार रुपए की लाइबिलिटीज क्रिएट होती है तो दस हजार रुपए हमारे रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे और बचे हुए जो चालीस हजार रुपए हैं वो हमारे शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है for recording the purchase consideration to be paid by the transferee company जब किसी भी ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा कोई भी परचेज कंसिडरेशन एक्सेप्ट किया जाता है कि मैं आपकी ये पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ तो इसका मतलब वो हमारा क्या बन गया डेटर बन गया जो भी ट्रांसफर कंपनी है उसने अगर पेमेंट करना स्वीकार कर लिया हमारा परचेज कंसिडरेशन देना स्वीकार कर लिया तो वो हमारा डेटर बन गया उसको डेटर बनाने की एंट्री हम करेंगे डेटर को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं तो यहाँ पे transferee company account debit transferee company account debit to realization account जितना भी परचेज कंसिडरेशन उसके द्वारा स्वीकार किया जाएगा वो रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप शो करोगे transferee company account debit to realization account ये तो हो गई परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की एंट्री लगा लीजिए या परचेज कंसिडरेशन को एग्रीड अपॉन करने की एंट्री लगा लीजिए या परचेज कंसिडरेशन स्वीकार करने की एंट्री लगा लीजिए एक ही बात है उसके बाद जैसे ही परचेज कंसिडरेशन हमें रिसीव होता है या ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को पे किया जाता है उसके लिए एंट्री की जाएगी अब हम ये देखेंगे कि ट्रांसफर कंपनी को किस रूप में पेमेंट की जा रही है अगर बैंक के रूप में पेमेंट की जा रही है कैश में पेमेंट की जा रही है नगद में पेमेंट की जा रही है तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा किसी तरह के शेयर दिए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी के नाम से हम एंट्री करेंगे bank account debit share in transferee company account debit to transferee company transferee company के द्वारा हमें क्या क्या दिया गया बैंक बैलेंस दिया गया शेयर दिए गए शेयर और बैंक बैलेंस अगर दोनों चीजें दी गई हैं तो दोनों चीजों की एंट्री केवल शेयर दिए गए हैं तो शेयर की एंट्री केवल बैंक बैलेंस दिया गया है तो बैंक की एंट्री ये जो रहेगा ये हमारा परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करने की एंट्री रहेगी उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि किसी भी ऐसी संपत्ति के संबंध में जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा नहीं ली गई उसको हम क्या करेंगे ओपन मार्केट में बेचेंगे ओपन मार्केट में बेचेंगे तो वो कम मूल्य के ऊपर भी बिक सकती है और ज्यादा मूल्य के ऊपर भी बिक सकती है हमें ये दोनों चीजें नोटिस करके चलनी है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा नहीं ली गई ओपन मार्केट में उसको सेल किया जाएगा ओपन मार्केट में जब उसको सेल करेंगे तो कैश के रूप में जो अमाउंट रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जो मूल्य कम या ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर कम रहता है तो लॉस को डेबिट कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और ज़्यादा मूल्य के ऊपर बिकती है तो उस कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा नॉर्मली यहाँ पे इसने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट मान के चला है कि लॉस हो, होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में चल रही होती है तभी हम उसका लिक्विडेशन करते हैं तो इसने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है यहाँ पे bank account debit to realize sorry bank account debit realization account debit to assets जो संपत्ति नहीं ली गई उसको ओपन मार्केट में बेच दिया जाएगा सेम इसी तरीके से जो लाइब्रेटीज नहीं ली गई जो लाइब्रेटीज नहीं ली गई उसके लिए भी हम पेमेंट करने की एंट्री करेंगे ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा जो लाइब्रेटीज नहीं ली जाती हैं उन लाइब्रेटीज को डेबिट कर दिया जाएगा प्रॉफिट या लॉस होता है सेम उसी तरीके से उसको डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रॉफिट होता है क्रेडिट कर देंगे लाइबिलिटीज़ का अगर हमें कम भुगतान करना पड़ता है तो इसका मतलब प्रॉफिट है क्रेडिट हो जाएगा लाइबिलिटीज़ का ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है तो उस कंडीशन में वो हमारे लिए लॉस है तो उसको हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे बुक वैल्यू के समय हम इसको कंसिडर करके चलेंगे दोनों चीज़ों को बुक वैल्यू से ज़्यादा भुगतान बुक वैल्यू से कम भुगतान हम मान के चलेंगे तो यहाँ पे liabilities account debit realization account debit to assets account ये जनरल एंट्री बेसिकली जो लाइबिलिटीज नहीं देगी उसकी पेमेंट के संबंध में रहेगी अब नेक्स्ट हमारी आती है रिलाइजेशन के संबंध में सॉरी लिक्विडेशन के संबंध में कि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस भी कुछ होंगे ऐसी स्थिति अगर है लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अगर ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा किसके द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा अगर पे किए जाते हैं तो realization account debit to bank account के नाम से एंट्री की जाएगी वो अपने रिलाइजेशन अकाउंट में ऐसे खर्चों को शो करेगी realization account debit to bank account और अगर ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं तो उस कंडीशन में दो सिचुएशन हमारे पास रहेंगी या तो उसके संबंध में कोई भी एंट्री मत करो क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी अपने आप पे कर रही है हमें एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है और अगर एंट्री करते हो तो दो एंट्रियां हमें करनी पड़ेंगी पहली एंट्री जब ऐसे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम उस कंपनी के बिहाफ पे पे कर रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी के बिहाफ पे पे कर रहे हैं तो डेटर कौन हो गया ट्रांसफरी कंपनी हो गई डेटर कौन हो गया ट्रांसफरी कंपनी होगी वो हमें पेमेंट करेगी और फिर हमें लिक्विडेशन के एक्सपेंसिस होंगे वो भुगतान भुगतान करेंगे तो इसके लिए सबसे पहली एंट्री रहेगी transferee company account debit to bank account वहां से पैसे रिसीव करेंगे transferee company account debit to bank account हमने एक तरीके से पेमेंट कर दिया ट्रांसफरी कंपनी की तरफ से अब जब ट्रांसफरी कंपनी से पेमेंट रिसीव करेंगे उस टाइम पे रिवर्स एंट्री हो जाएगी bank account debit to transferee company जब ट्रांस दूसरी कंपनी से सर हम हेलो बोलिए बोलिए बोलिए सर बोलिए ये वाली ये जो सेकंड कंडीशन दोबारा बताना जीपी के केस में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में first be paid by transfer company liquidation expenses का संबंध में मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई भी अगर पेमेंट हमें करनी है अगर ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं तो हमारी सीधी एक एंट्री हमें कर देनी है realization account debit to bank account और अगर ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ऐसे एक्सपेंसेस का भुगतान किया जाता है तो हम किसके भी आप पे पे करेंगे ट्रांसफरी कंपनी के भी आप पे पे करेंगे ओके डेटर कौन होगा ट्रांसफरी कंपनी डेटर होगी हमें वो पेमेंट किससे रिसीव करनी है ट्रांसफरी कंपनी से रिसीव तो जब भी हम पेमेंट करेंगे पेमेंट करने के बाद ही उससे हम मांग सकते हैं उस कंडीशन yes, में क्या करेंगे पहले हम पेमेंट करेंगे पेमेंट करेंगे तो क्या किसके भी आप पे कर रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी के भी आप पे कर रहे हैं तो डेटर है हमारी कौन होगी ट्रांसफरी कंपनी होगी transferee company account debit to bank account जो भी पैसा हमने दिया वो किसके भी आप पे दिया ट्रांसफरी कंपनी के भी आप पे दिया अब जैसे ही ट्रांसफरी कंपनी से वो पेमेंट हमें रिसीव होगी तो उसके लिए debit what come in and credit what goes out या क्रेडिट द वेंडर जिससे हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे डेबिट तो पेमेंट रिसीव की जाएगी तो bank account debit to transfer company ये दो एंट्रिया हम इसके संबंध में करेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है अपने आप को म्यूट कर लीजिए नेक्स्ट हमारा आता है शेयर होल्डर के खाते में उनके हिस्से की अमाउंट को ड्यू करने के लिए उनके हिस्से की अमाउंट को ड्यू करने के लिए अब सबसे पहला हमारा आता है रियलाइजेशन रियलाइजेशन से कितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके ऊपर किसका अधिकार होता है शेयर होल्डर का अधिकार होता है वो किसके हिस्से में ट्रांसफर किया जाएगा शेयर होल्डर के हिस्से में ट्रांसफर किया जाएगा उसके लिए हम एंट्री करेंगे अगर प्रॉफिट है तो शेयर होल्डर का खाता क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है इसके लिए हम एंट्री करेंगे realisation account debit to shareholder fund account to equity shareholder account या शेयर होल्डर अकाउंट ठीक है अगर रिवर्स पोजीशन होती है लॉस होता है तो शेयर होल्डर का खाता डेबिट हो जाएगा उससे उनसे हमें प्राप्त करने पड़ेंगे एक तरीके से एक तरीके से वो हमारे एक तरीके से डेटर बन जाएंगे उस वे में लॉस के लिए तो उनको डेबिट कर दिया जाएगा shareholder account debit to realisation account loss होता है तो shareholder account debit to realisation account profit होता है तो realisation account debit to shareholder account अब बारी आती है अदर जितने भी रिजर्व वगैरह हैं जितने भी हमारे फंड हैं उनके ऊपर भी इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है तो वो भी रिलाय हमें शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर करने होते हैं शेयर होल्डर के खाते में क्या क्या हमें ट्रांसफर करना है सबसे पहले शेयर होल्डर की संपत्ति संपत्ति में कहने का मतलब shareholder equity share capital equity share capital general reserve के ऊपर शेयर होल्डर का अधिकार होता है जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व के ऊपर अगर इनका अधिकार है कैपिटल रिजर्व कंटीजेंसी कोई रिजर्व है कंटीजेंसी रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कोई अगर दे रखा है तो वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कोई दे रखा है तो वो या फिर किसी तरह का अन्य कोई सरप्लस हमारा है तो वो भी हमारा किसके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जितने भी हमारे एक्यूमलेटेड प्रॉफिट हैं जितने भी हमारे संचित लाभ हैं एक कैपिटल रिजर्व को छोड़ रिजर्व को खाते में transfer as like workman compensation fund है या फिर हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है इन्वेस्ट इंश्योरेंस फंड है तो इनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज हमारी हो सकती है उस लाइबिलिटीज को लेस कर दिया जाएगा बची हुई अमाउंट जो होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी सेम इसी तरीके से अगर नेगेटिव बैलेंस है ये तो हमारे पास थे पॉजिटिव बैलेंस प्रॉफिट के रूप में जो अमाउंट हमारे पास थी वो नेगेटिव बैलेंस भी हो सकते हैं एकुमलेटेड लॉस भी हमारे पास हो सकते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंसिस हो सकता है discount on issue of share हो सकता है discount on issue of debenture हो सकता है अगर इस तरह की कोई भी फिफ्टी एस एसेस्ट हमारी बैलेंस शीट में दिखाई गई है तो वो भी हमें लॉस के तरह से शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए आप क्या जनरल एंट्री करोगे मेजर रूप से उसके लिए जो जनरल एंट्री की जाएगी शेयर होल्डर फंड को सॉरी शेयर होल्डर को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे equity shareholder account debit to all the negative balance of the accumulated loss sorry accumulated profit negative balance लगा दिया ना नेगेटिव बैलेंस लगा दिया तो accumulated profit otherwise accumulated a loss जितने भी एक्यूमलेटेड लॉस हैं वो सारे के सारे नेगेटिव बैलेंस हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है उसके बाद इनको पेमेंट की बारी आती है जब पेमेंट ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी सॉरी पेमेंट करेंगे तो उस समय हमारी एंट्री हो जाएगी equity shareholder account debit cash के रूप में कोई अमाउंट दी जा रही है तो टू बैंक अकाउंट और शेयर के रूप में अगर कोई अमाउंट दी जा रही है शेयर दिए जा रहे हैं तो शेयर इन्हें ट्रांसफर ही कंपनी ये तेरह एंट्रियां मुख्य रूप से जनरल एंट्रियां हम ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों में उस समय करेंगे जब हम किसी भी कंपनी का लिक्विडेशन है करते हैं आज के लिए इतना ही किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप छोड़ सकते हो मेरे को पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व आउट कर दी जाएगी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आज हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर अब आ गया जो ठीक से चैप्टर समझ में सर हाँ? अब एंट्रीज एंट्रीज भी